Hola, buenos días. Acabo de Israel de nuevo aquí con ustedes con otro video informativo en relación a condominios. Espero les sea de su, interés. El punto que quiero tratar el día de hoy es sobre las asambleas conflictivas, grupos de choque, grupos con intereses diferentes, cómo solucionarlo, qué hacer. Es un trabajo bastante delicado, es un trabajo bastante delicado, pero muy importante que corresponde a la administración y al comité de vigilancia llevar a cabo. Eh, no sé si conozcan eh, algún condominio problema donde hay grupos rivales, grupos que vecinos que no se pueden ver, vecinos con conflictos personales y asambleas muy delicadas, eh, gritos, problemas, conflictos qué es, cómo se soluciona, qué es lo que se tiene que hacer. Primero, tener muy claro que las asambleas no son para este tipo de situaciones. Si bien es cierto, hay un orden del día que se tiene que respetar, todos los asambleístas deben exigir que este orden del día se respete para liberar el tiempo de todos y ser muy respetuoso con el tiempo de todos. La otra, la segunda parte es que las asambleas conflictivas generalmente tienen un punto de común que llevan a las asambleas problemas particulares. ¿Qué pasa? Eh, las asambleas no son para ese tipo de problemas. Este tipo de problemas particulares son entre individuos, no corresponden al bloque de los condominios. En lo personal he visto que este tipo de situaciones se soluciona en gran manera cuando la asamblea le dice al grupo de condominios a los pequeños grupos que crean o que están eh, buscando una solución a través de la asamblea, que este no es un órgano para, con este fin. Los órganos con este fin son autoridades exterior con que ellos pueden recurrir. La Asamblea únicamente ve cuestiones de asuntos comunes que involucran a todos los propietarios y que es de interés de todos los propietarios. El tema importante nace aquí, ¿no? El, cuando hay demasiado conflicto, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo llevarlo a cabo? afortunadamente he tenido la experiencia de estar en, condominios con bastante conflicto y una de las situaciones es que funciona muy bien es el grupo que no quiere ver esto y generalmente involucrado el comité de vigilancia, y administración, toman cartas en el asunto y se vuelve eh, las asambleas como una corriente, una sinfonía donde la gran mayoría va orquestando y los demás van siguiendo, ¿no? Hay gente que quiere llevar eh, este conflicto que tiene algún asunto personal y pues se, se lleva, ¿no? Se, la, la, corriente lleva eso al buen fin. Un ejemplo sencillo, me estaba platicando con un contador donde él, él lleva la contabilidad en un condominio grande, relativamente grande, que sus, sus asambleas son muy cortas, ¿no? Pequeñas, se toman, se envían informes, hay preguntas, alzan la mano, si no, este, un condómino le dice, sale la pregunta y comenta que los números estaban mal, estaba mal reportado, que era auditor y que eso no se podía probar. El, el presidente de la asamblea eh, levanta la voz y dice, eh, de manera muy política pero muy directa, señor, agradecemos sus comentarios, em, nos agrada mucho su participación. Creemos que una auditoría no se puede hacer en 20 minutos o en un día que usted tiene el informe en la mano. En caso de que tenga alguna otra duda, eh, lo esperamos en la administración, pero este condominio se rige por democracia y la mayoría de condóminos aprueban este informe, entonces procedemos con el siguiente punto. Como vemos, formas muy sencillas de decir que la mayoría de los condominios están de acuerdo y que si existe una duda, para eso hay una administración para que solvente. En caso de que exista una, algo real, algo más tangible para observar, se tiene que ver a través de los órganos que corresponden. Entonces vemos cómo maneras muy sencillas de enfocar las asambleas hacia un fin común y enfocar las asambleas hacia la toma de decisiones en beneficio de todos. Es muy importante y en esto depende mucho los condóminos que ahí forman parte, el comité de vigilancia y la administración. Creo que como condominios son pequeños grupos sociales que su interacción por naturaleza generan fricción, pero por eso existen eh, la, no perder de vista la visión general de que los condominios se manejan por mayoría y para afectar el cambio y hacer las cosas de la mejor manera se tienen que hacer de forma política, cabildeando con los propietarios para llegar a un mejor término para todos. Sabemos que en los condominios no todo el mundo está contento con las formas que se llevan las cosas, pero eh, los condominios rigen la mayoría. Entonces eh, yo creo que la mejor manera de llevarlo, eh, en mi experiencia, es a través de asambleas, cabildo y siempre teniendo muy claro que las decisiones son en beneficio de todos. Este, espero les sirva este video, comenten, gracias, camino fuera.